hayi webahlali uthamiya-ke phela lo sethe waqokwa ukuba abe ngomunye wesimame owusihlalo wezebhola kwabesimame uyabeka-ke ukuthi kahle kahle inhloso yakhe ikephi njeba eqokiwe uba abe ngusihlalo weroyal am ladies ukuthi uphokophelele ukuthi ayithathe ayisephi le team uyanaba-ke ukuthi yini kahle kahle la afuna ukuyenza uyasho nokuthi yena-ke vele ubevele ethanda into ezihlangene nomdlalo nokuthi abantu besimame baqhubekele phambili awukumeke-ke ngichaza ukuthi uthi uma ichaza le ndaba yena uyibona ukuthi uzoyithatha ayibekephi uthamiya Mpisane mhlawumbe ungakhohlwa ke phela ukusubscribe ulike ufollowe ushare wenze yonke nje lenyivinyiva eyenziwayo enhle uyenze lapha phansi mhlawumbe ngiyabonga Ngibingelela kuThamiya Bahlali njengomunye phela omusha othe wakhonjwa ukuthi abe ngusihlalo we-AM we-Royal AM Ladies. Uyasho ukuthi uzimisele ukusukuma agijime kakhulu kakhulu enzele umsebenzi wakhe njeba simazi ukuthi nomyeni wakhe naye ungomunye na usihlalo wefootball club so uthi naye ke ufuna ukuthi naye abambe iqhaza akhombise ukuthi kunaye nje be e, e, e, appointwe ukuthi abe owabesimame uzoyenza lento yenzeke so uthi akanankinga ukuba umama omusha or abe ngumama kodwa le ndima uzoyigijima uzoyidlala konke konke uzokubamba konke ngezandla zakhe zombili ayenze lento yenzeke and uthi usekulungele lokho ukuthi aye abenze abesimame abeSouth Africa abadlala unobhujuzwayo ukuthi ababeke nabo esigangeni babonwe bazeke ukuthi bakhona ayenze naye lento yabesimame ukuthi iyazeke ukuthi into ekhona ephilayo kungabe sekuba abesilisa kuphela abaphilayo kepha nabesimame babonakale bephila ukuthi bayalidlala leli bhola bayayenza lento siphinde sibonge naye ke umamkhize lo phela esimazi ngokuthi uShawn mamkhize ngokuthi athathe omunye wesimame naye ambeke endaweni ukuthi akhe abanye abantu besimame ukuthi nabo bakhule ezingeni abakulona baqhubekele phambili nje besevele wenza njena umamkhize wasibekela uThamiya Mpisane ukuthi abe ihlo abe nguchairperson wabo abesimame ukuthi akube uyena ozodlala indima ukuthi laba abaqhubekisele phambili nento abayenzayo ne-social media ke bafabe ithe nayo yajabula ukuthi umama mkhize ukhonile ukuthi athathe omunye wesimameke wambeka kuleyo ndawo naye ke zikhulumela kuthamiya uyasho ukuthi lokho bekuyintoso yakhe vele betezi ethanda ukuba kuma-sport so usethe walithola-ke leli thuba manje angeke asapholisa amaseko uzosukuma gijime ayenze lento yenzeke webahlali aphinde-ke ebeka abadlali ukuthi into emphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi abantu besimame abayitholi i-recognition abakutholi yenibona ukuthi baboneke njengabantu besilisa nje babedlala ibhola so-ke manje usethole ithuba-ke lokuthi abenze babonakale useyasho ukuthi na in future as isikhathi siqhubeka uzimisele ukuthi enze ibhizinisi yokuthi ahla ahlanganise ngokwakhe uthi ufuna ukuhlanganisa i-fitness nokutravela ne-fashion konke ndawonye ne-football sibongeke bahlali ukuthi kanti ke lo othe wa-appointwa vele ubehleli enako ukuthi uyafuna ukuthi abantu besimame babe khona bafakwe phela nabo babonakale endimeni yam amasport nje besethe wenza ke uThamiya ke kahle kahle kwenze uMamkhize wase wa approach wa appointa uThamiya ukuthi abe usihlalo wabo we-team yabo abanyana banyana abe usihlalo wabasimame abadlala ibhola ukuthi abasuse ezingeni abakulona abaqhubekisele phambili hayi wemhlala zazi zamnandi indaba awukuqhubeke-ke nje futhi uleke wenze njalo-ke wemhlalo ungakhohlwa phela ukusubscribe ulike ufollowe ushere wemhlali ngoba ngizoleke nje ngikucobelela wemhlali ungapheli amandla nami futhi ngingapheli amandla ngile ngikucobelelile nje izindaba